对新冠疫情下的认知障碍症，我们现在有更多的了解。我想在这个视频当中告诉您什么有帮助。认知障碍症是一种脑部疾病，阿兹海默症是其中一种，还有其他类型的认知障碍症。女性和男性都可能患有，不是每个人都会患有认知障碍症。通常，认知障碍症的患者年纪比较大了。 认知障碍症可能会导致患者表现出与以往不同的行为。他们会感觉不一样，容易生气，或反而变得安静。经常探望家人和朋友的人可能会因此不想去了。有时他们会很喜欢坐在沙发上，或反而忙来忙去。因为认知障碍症患者通常会忘记比较多事情，他们可能一下子忘记孙子孙女的名字，或者不认得一些词。 不知道把东西放在了哪里，或者不认得路，买菜、做饭、穿衣服、看电视，都变得不那么顺利。有时进食变得不美味，突然不喜欢美食了，可能会睡不着，半夜醒来，或混淆白天和黑夜。打电话可能也不那么顺畅。新冠疫情下，认知障碍症患者通常会觉得很难受，但有一件事是不变的：他们希望有关爱他们的人。 在身边，新冠疫情中照顾认知障碍症患者会很辛苦。尽管困难重重，大家依然坚持。你们真的很厉害，你们带来了很多美好的东西。从这些照料者身上，我们学到了很多东西。我们现在知道做有趣的事情有帮助，可以到户外走走，户外很有帮助。在新冠疫情下，我们也可以安全的外出。若患有认知障碍症， 散步或到户外走走，坐轮椅都让人感觉好一点。健康饮食也有助于对抗认知障碍症，保持大脑活跃，例如与人接触或保持一贯有的习惯，就像养花、种菜、唱歌、听音乐。对于认知障碍症患者和照顾他们的人来说，有三件事非常重要，无论在疫情期间或之后。建议一：保持与人联络。 聊天和见面很重要。如果有更多的人来探访或打电话，会有所帮助。也可以聊下认知障碍症，例如和朋友、邻居、其他认知障碍症患者或他们照顾他们的人，这样大家可以互相帮助。你并不是一个人，许多人都患有认知障碍症，一起讨论它真的会有帮助。建议二：尝试找到有效的方法。有时和认知障碍症患者保持联系会很困难。 他们有时候会觉得很糟糕，在疫情期间还要小心并保持距离，这都会增加保持联系的难度。有时大家会发现打电话或视频聊天也并不是那么容易。慢慢尝试，一起找到你们有效的方法，一起努力，会找到一些可能性。建议三，但有时您也需要帮助来了解什么是有效的，请和医生或 case manager 保持联系。我的活动中心。 也会为认知障碍者专门开设。可他们约个时间谈谈吧。他们有很多关于认知障碍症的知识，可以帮忙出出主意。当主动找他们时，他们才能帮忙。如果认知障碍症变严重，家庭医生、case manager 或者 p r a c t i c e o n e r 也会发现，他们可以提供帮助。你也可以尝试阿兹海默咖啡厅，他们可以提供更多有用的信息。尝试一次吧。 我希望这些信息对你有帮助，谢谢。